erleben. Ich wollte euch einfach mal teilhaben lassen, was wir hier gerade schönes, ups, ups, ups, in Wien machen, nämlich Segway fahren, bei herrlichem Wetter, hier an der Donau vorbei und ja, euch einfach mal so ein paar Eindrücke hier schenken. Ups, jetzt muss ich mal lenken. So. Und euch ganz liebe Grüße schicken. Jetzt gucke ich mal, ob ich ein bisschen umschwenken kann, ob das ja hier so den schönen Ausblick hier sieht fährt Markus, glaube ich, gerade hinter mir. Wir sind live. Wir sind live. Komm, sag mal unserer Community was. Moment, wir sind hier mal uh, Verkehr regelt. So, jetzt. <laughs> Himmel hier an der Donau. Ja, das macht einfach Freude. hier auf der Donau ist. Vielleicht passt es nachher nochmal. Also ganz liebe Grüße. Ich zeige euch jetzt trotzdem mal hier so die Fahrt nach vorne. Schwenkt mal um. Hallo, Hallo liebe Gabriele. <laughs> So, da vorne sind welche von unserer Truppe. Da fährt Markus, die Sophie. mal <laughs> ein bisschen Gas geben. Da fährt der Florian, der überholt mich gerade. <laughs> Und der Stefan, wo ist der Stefan? Stefan, da kommt Stefan. Uh. <laughs> Also es geht darum, einfach mal Spaß im Leben zu haben. Einfach mal Freude und das zu machen, was einfach Freude macht. Und schönes Wetter haben wir uns hier bestellt. Ja, und genießen das jetzt. Ich glaube, wir kommen sogar am Prater noch vorbei, habe ich vorhin was gehört. Wenn es passt, komme ich nochmal live und lasse euch gerne daran teilhaben. Also, bis dahin. Ciao, ciao.